いえ、別に。この人はどうするんですか置き去りにする気ですか 言えばあなたが挑発するからいけないんですトラブルの元になるようなことはやめてくださいかわいそうにこの人絶対誤解してますよえでもそれは。ダメです あなたを一人にしたらどこで何するか分かりませんだから私が見張ってますなんて言ってもダメですこの人を連れていけないならせめて少しでも安全なところに。 彼の妹さんって一体どんな人なんです紹介しろだなんて意味のない意地悪ばっかりあなた性格悪いですそんなことだからいろんなところであらぬ誤解を受けるんですよやっぱり一人にできません きますよ言ったでしょあなたを一人にできないって えあはい気になりますどうなんですか どの口で言ってるんです やりすぎですそんなひどいことしなくても 任せてください え また随分としつこい連中だそんなにまでしてお姫様を奪還したいというわけかつまらないくだらないそして笑わせてくれるよクレメンス この程度の連中じゃ役不足なのは分かってるだろ俺を殺したければ君が直で出てきなよどうしたまだか足りないのかまさかビビってるわけでもないだろう部下が全滅しないと出てこれないほど君は小心者なのか魔王が聞いて呆れるぞ もういいだろうそろそろ出てきたらどうなんだやれやれ人前に出るのが恥ずかしい年でもあるまいしょうがないだったら引きずり出してあげようか さすがは三ンス組、孤独の壺で生き残っただけはあるさあもういいだろ俺の戦力分析は終わったんじゃないのかいこれ以上じれったい心理戦を続けるというんなら 俺も本気になるよクレメンスこれが最後だ出てこいよクレメンス 錯乱錯乱だって今俺にそう言ったのかそのセリフはナンセンスだあいにく俺は生まれた時から正気じゃないあんた存外とまともだなあまりがっかりさせるなよベルゼバブを継ぎたいなら誰よりも狂ってなくちゃやってられない見苦しいなまがいものもういいさっさと消えてくれ へえ、これはなんだ、俺は無視なのかい これはまた君がどうして彼女のことを知ってるんだいやそれよりも彼女をどうするつもりなんだ <laughs> <laughs> なるほどつまりはそういうことか 君の彼女にとってあれは紛れもない旧敵だからなそれもまた仕方ないどうするんだクレメンスこいつは争奪戦になってきたぞ 強烈だな粋な計らいにもう涙が止まらないちょうどいい機会だし俺たちがその不死身ぶりを試してやるよまさか姫様で試すわけにもいかないんでねああそうだよこいつはベルゼバブの血液を体内に飲んでいる完全どうかはしてないがおよそ波の方法じゃ殺しきれないのは明白だもっとも君のあれなら話は別だが さあどうする君は急いでるんだろこんなところでもたついている暇はあるのかなおいまさか逃げようなんて考えてるんじゃないだろうな